Bienvenido a este vídeo. En él te vamos a mostrar cómo encontrar tu userid en la plataforma Moodle de Lieda. En primer lugar, ¿qué es el userid? Pues mira, es un número que sirve para identificar a cada usuario inequívocamente. Es decir, que sería como una especie de documento nacional de identidad en la plataforma. ¿Y cómo puedo saber cuál es mi username? Pues muy sencillo. Arriba en la plataforma tenéis eh, acceso a vuestro perfil. ¿De acuerdo? Podéis acceder a vuestro calendario, vuestros mensajes, archivos privados, etcétera, ¿no? pues si hacéis clic sobre vuestro nombre de usuario, accedéis a vuestra página de perfil, ¿verdad? Muy bien. Pues si os fijáis en la dirección de la página, el número que hay al final, que puede tener entre 4 y 5 cifras, ese número es vuestro user ID. Es decir, que mi user ID es el 8862. ¿De acuerdo? Este número lo vamos a utilizar para facilitar la corrección de las tareas, el tener en cuenta la autoevaluación, etcétera, Bien, pues eso es todo. Espero que haya sido útil el vídeo. Hasta pronto.